喂，各位好啊！之前有几集咧，一直讲关于物联网嘅应用，但系唔止一个人问过我噶啦，包括有学生啦、老师啦、童工啦、校长等等。喂，究竟你用个 blink 咧，系咪净系能够控制两粒 LED 灯仔嘅咋？咁大家有眼可以睇到噶啦，唔好讲话开眼二百二个灯或者风扇啊！睇完呢集之后啊，就算飞机大炮，你都可以用 blink 嚟驱动添啊！ 唔信，咁我哋而家即刻就开始啦。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。讲咗咁多集 R T 之后咧，又令卡洛斯谂起周星驰嘅《整蛊专家》里边嘅一幕。请放心，只要我一拉你嘅掣，所有机关都会解除。 点啊！哎呀，仲有得掹嘅，我识总仔。总仔喺边啊？快啲啦！喺元朗。但系假设我真系能够运用 Brink 去控制远方嘅 Nook MCU，再操控其他电器咧，咁理论上以后就唔使入去元朗去识总制噶咯。我哋嚟睇下 Brink 究竟系咩嚟嘅啦。Brink 咧就系一个 IOT platform，非常容易使用嘅。嗱，佢讲到明啦，Build your first IoT apps。 in five minutes，五分鐘就可以做出嚟。而家手機同埋呢個 n o t e u s MCU 都在同一網絡之下。理論上咧啟動手機嘅編程咧，就可以喐到 n o t e u s MCU 噶啦。我哋按 D 零試下，安咗佢反而係熄燈嘅，Off 咗咧佢反而開燈嘅。D 四咯，安咗佢係熄燈嘅。 我咗佢开灯。咁样点样用 l o k m CU 控制大型嘅电器咧？咁喺度咧，我就要介绍一样新嘅元件俾大家啦。呢样元件咧就叫做继电器。继电器咧亦都即系 relay 咯。实践咧系一种用低电压去控制高电压电路嘅一种电子零件嚟嘅。款式咧就有好多种嘅。我哋尝试用一个动画嚟解释佢嘅运作啊。嗱呢一部分咧就系一个电磁铁嚟嘅。 只要接驳一个低电压嘅，例如我哋平时用开嘅五 W 嘅直流电啦，佢就会有电磁力噶啦。而喺佢上方咧有一块金属片，只要电磁铁有磁力咧，佢就会被吸落嚟噶咯，从而咧就会推动咗隔篱嘅接点啦。而呢啲接点咧设计出嚟咧系可以容许大电压、大电流通过嘅，就正如我哋屋企用开嘅二百二 W 交流电啦。要注意嘅一点就系。 低电压嗰边同高电压嗰边咧系互相分隔开嘅，亦即系话，用家只需要操作低电压嗰边就可以控制高电压嘅开关啦，又唔会俾高电压电亲，因此咧就会达成一种安全嘅控制啦。又或者我哋再用呢个 Avi Circuit 嘅电子线路模拟平台嚟讲解计电器嘅线路啊，呢个系直流五 W 供应嘅符号，而呢个咧就系一个单刀单闸开关嘅符号。 至于呢一个咧，就系我哋嘅主角计电器啦。你见到个符号里边咧，中间都有两划，表示初级嘅直流电线圈咧，佢系俾直流电驱动嘅。同呢一个次级啊，会通过大电压、大电流嘅接点咧，系完全分开嘅。而喺次级嘅线路方面咧，我哋有另外一个电源，就系一个交流二百伏嘅电源。而另外咧，我哋就放咗个灯泡喺呢度。咁当然个灯泡亦都系一个二百伏嘅灯泡啦。 好啦，我哋开始接线啦。接线完成之后，按左下角嘅 Run 掣咧，就可以开始模拟啦。Every Circuit 咧有个优点啊，佢会将每一条电路通道嘅电压同埋电流都显示出嚟嘅。而当我哋启动开关咧，就甚至连电流嘅运动方向咧都会用动画显示。大家咧会好清楚睇到咧，初级嘅电磁铁咧启动咗次级嘅接点。 於是乎，次級嘅二百個燈泡咧就會被點亮啦。喺 Every Circuit 裏邊咧，我哋仲可以指定某一條電線通道去觀察咧佢電壓或者電流嘅圖表嘅。實際上咧係一個非常好用嘅電子線路模擬器嚟噶。有興趣嘅可以上去 Every Circuit dot com 免費試用。喺度咧，卡洛斯用翻之前嘅教學影片，物聯網應用實現智能家居。 里边嘅 blink 同埋 NoteMCU 嘅程式嚟去试验驱动继电器，未睇过嘅朋友可以参考翻呢段影片。今次所唔同嘅就系我将 NoteMCU 嘅 D 零同埋 D 四输出接驳咗去一个双继电器模组嘅输入，于是利用 blink 咧就可以通过网络控制继电器啦。而继电器嘅次级咧就要小心咁接驳市电去控制外边嘅电器。 逢親一做到嗰啲要用到市電嘅 project 咧，就安全至上，唔可以好似嗰啲 microbit 啊或者 Arduino 咁嘅 project 仔咁求其處理啦。所有嘅零件同埋線路板嘅接點咧，一定唔可以外露，必須要安裝喺絕緣嘅塑膠機箱裏边，以保障使用者嘅安全。嗱，卡洛斯咧係讀電子電機工程出身嘅，所以可以對自己焊線製作嘅電器教材或者教具負上責任。 但系觀看影片嘅老師或者同學，如果冇接受過訓練啦，最好請你哋有經驗嘅實驗室技術員啦，去陪同你哋製作啦。嗱，呢個機箱咧係會接駁市電嘅，而裏边咧主要有一隻五伏嘅變壓器，將市電咧轉變為 DC 五伏，去為 Note M C U 同埋繼電器模組供電。而繼電器嘅常開輸出接點咧，就會同市電供應同埋輸出插座構成回路。完成接線之後咧，記得冚翻個蓋先至好試機啊！

你有冇试过你嘅手机收唔到信号啊？万一你嘅手机网络出现问题，或者对方嘅 WiFi 出现咗问题，你咪一样要走翻入元朗先至生到掣。因此咧，为咗保障网络突然出现嘅意外咧，我哋都仲要上多一步噶。例如当我个手机断咗线路，控制唔到屋企嘅电器，如果太太翻到屋企见到啲灯着咗，最少佢都可以揿个掣去揿熄翻啲灯啦。 於是咧，我就嘗試去改良設計啦。首先咧，我揾咗兩個大燈按鈕翻嚟，喺機殼上面轉窿，同埋鋸出四方形狀去安裝呢兩個按鈕。按鈕背面咧應該連上絲母去固定，而 L E D 同埋開關組件咧係最後先安裝上去嘅。至於 Note M C U 嘅擴展板同埋繼電器模組咧，由於係線路板嚟㗎，都要使用呢個線路板所用嘅銅支柱咧，去將佢哋固定喺機殼嘅底部喎。 線路板都固定好之后，先至将呢个 Note M C U 插翻上去插座上面。由于我哋预算到咧，Note M C U 嘅程式咧都会不断去修改嘅，所以我喺 M C U U S B 插口靠近机箱嘅位置咧都轉上一个窿，方便我哋随时插入 U S B cable 去改动个编程啊嘛。至于两个大灯按钮嘅接线咧，就真系要研究下先好接啦。 然后中间嗰两个咧就 LED 接脚，而侧边嗰两个咧就按钮接脚。咁我先喺彩虹线里边咧撕出四对嘅接线先。先将接线啦焊去大灯按钮嘅 LED 接脚。而因为我哋上呢粒 LED 咧系显示 D 零同埋 D 四咧，究竟有冇被启动嘛？所以将佢咧并联落去 D 零 D 四嘅输出咧就已经可以噶啦。 嗱喺電腦編程上面咧有一個方法叫做 divide and conquer，其實咪即係逐個擊破法。咁我哋咧就分開，先處理咗呢個指示燈 work work 先。如果 LED 唔著咧，有可能係極性調轉咗噶。好啦，指示燈完全搞掂曬冇問題啦，我哋先至走過嚟處理按鈕。其實咧就喺 n o t e m c 度，求其揀翻兩隻腳就得啦。喺度咧我哋揀咗 D 二同埋 D 三。 每对线咧系分别插喺 D 二同埋 D 三嘅 D 脚 Data 同埋支脚 Ground 两个针位度。至于另外嗰边焊上两个大灯按钮度咧，就非常直接嘅啫。好啦，去到呢度咧，hardware 方面咧应该冇错噶啦，除非有错嘅啫。嗱，嚟到 Note M C U 编程呢方面啦，今次系真系会比较复杂咗啲嘅。咁我慢慢解释俾大家听。一如以往咧，呢三句咧就系开启呢个 blink。 同埋 n o t e MCU 嘅程式庫。由於今次咧，我哋要 blink 啦，攞得佢去 check 下啲按鈕有冇撳到，佢要 set 一個 blink timer。呢四個係變數，我哋儲住計電器同埋按鈕嘅狀態。嗱，呢三句就熟口熟面啦，就係 blink 嘅授權碼、WiFi 網名同埋 WiFi 密碼。我哋將 button one 同埋 button two 嘅腳位咧，根據接線咧 set 到 D 二 D 三。啟動 blink 之後咧，就係 set 啲 pin mode 啦。 咁 D 二咧就係 input 嚟嘅，平時冇按下嗰陣時咧應該 pull up 嘅。D 零咧就 output 嚟嘅，而計電器 relay one 嘅狀態咧應該同 D 零一樣啊，所以用 digital write 寫入 D 零裏邊。至於 D 三就係 input，D 四就 output，而 D 四嘅狀態咧應該同計電器 relay stay two 等同。至於依據咧就運用咗頭先我哋 set 嘅 b r i n g time 码啦，就設定咧要佢每二十分之一秒啊跳去呢個 check physical button 呢個子程式去 check 下有冇人撳到掣。 主程式反而非常簡單喎，只得 bring run 同埋 timer run 兩句啫。反而喺度咧，子程式比較多。嗱，第一個子程式咧就 bring connected，主要就檢測我哋手機 bring 咧嗰兩支 virtual pin 有冇被啟動，即係手機有冇人撳到掣先。如果有咧，bring 咧已經會自動啟動 bring write 兩個子程式㗎啦。而子程式嘅內容咧就係將手機嘅 virtual pin 嘅狀態咧寫落去個 D 零同埋 D 四度咯。而最後一個子程式。 check physical button 啦，先至系氣肉啊！因為剛才我哋 set 咗咧，每十分之一秒鐘咧就會 jump 嚟呢度噶嘛。然后佢先檢查下有冇按下紅色按钮，如果有的話咧，就個計電器個狀態要改變啦。唔單止咁喎，連手機 Virtual Pin V1 嘅狀態都會改變。亦即係有人如果入元朗撳咗掣啦，我個手機都會睇到噶。咁另外一個掣嘅處理方法都係一樣啦。哎，不過後來我發覺紅色同黃色係調轉咗。 Button one 係黃色嘅，Button two 先至係紅色嘅。聽完我解釋整個程式咧，唔明都唔緊要，可以喺我嘅煙 a 包裏邊 download 落嚟，慢慢研究。除咗將程式 download 咗落去 Note c u 咧，我連手機嘅 blink 程式都修改咗。兩個掣咧再唔係啟動 D 零同埋 D 四，而係 V one 同埋 V two 啦。好啦，啟動個指示燈本來都冇問題㗎啦，而家咧就試下按 physical button 睇下會點啦。 先準備按黃色鍵先，嗱按落去咧，黃色鍵會着燈啦，亦都會回饋翻去 V1 turn on。而按多次咧，兩者同時 turn off。紅色掣又點咧？表現係一樣噶。好啦，接近完成階段，等我驳翻試電先，再將兩件電器咧接翻落我呢個智能控制盒度，開着总開關就可以試用啦。同以往一樣。 手機當然就可以驅動兩件電器啦。嗱，如果冇網絡嗰陣時咧，就唔可以用手機啦，就要用 physical button 啦。但當有網絡嘅時候，如果有人用 physical button 咧，其實你嘅手機係會話俾你聽，有人開咗咗件電器嘅。而我認為物聯網系統咧做到咁樣能夠雙向控制咧，我哋先至夠膽放心去用。經過咗今集之後咧，相信大家都會明白，用 blink 嚟控制智能家居咧並非係紙上談兵嘅，因為只需要配合外在嘅電路咧。